Сайн байцгаана уу? Сайн. Аа, сайн байна уу? Сайн. За суцгаач. Ашаашны нэрийг баяр заяа гэдэг. Ирээдүй зогсолбор 2 дугаар баг сургуулийн багш. Ямар ч бутархааг процентд шилжүүлж чаддаг хүүхдүүд ногоон гэрлэн тохиогоо өргөн. Би жоохон эргэлзээтэй байна гэх юм бол шарыгаа өргөн. За би чадахгүй гэвэл улаан гэрлэн тохиогоо багштай өргөө үзүүлчих. За ногоон би ямар ч утрахыг чаднаа гэсэн хүмүүс ногоно өргөн бусдаар харуулж байгаа. 1 2 3 4 За 8 хүмүүс байна. За би жоохон эргэлзээтэй байна гэсэн хүмүүс багстай шараа өргөн харуулж байгаа. За болгочих. Улааныг өргөх хүмүүс нөө. Улаан. За. 32 дахиад чинь 24 За одоо багш нь хүүхэд болгон дээр үнэлгээний хуудас бэлтгэсэн байгаа. За үнэлгээний хуудасаа анхааралтай ажиглаа харж байгаараа. Тайлбарлая багш нь. Даалгавар бүр дээр өөрийгөө үнэлэх үнэлгээний хуудас гаргацсан байгаа. За өөрийгөө онц гэж үнэлж ивэл 20%. Сайн байна гэж үнэлж ивэл 15%. Жог эргэлзээтэй байна гэх юм бол 10%-ээр өөрийгөө үнэлээд хичээлийн төгсгөлд бүх үнэлгээг гүйцэтгэлийнхаа хувийг гаргана шүү. За ёо. За. Одоо ширээн дээр нь багш нь энэ хүснэг төгцсөн байна. Нааш анхааралтай багш та заавраа сонсож байгаа. Энэ хүснэгтийг зааврын дагуу бөглөөд багаараа ярилцаад бөглөнө. За бөглөхдөө энэ наалтыг ашиглаарай. За багш нь 3 минутын хугацаа өгье. За багаараа ярилцаад эхлээрэй. бүгдээрээ заавраа дундаа тавьж байгаа. Багаараа ярилцаад бүгд оролцоод. Тийм. Энэ юмнуудаа жоохон хоош олгож. Өө яг босоороо наавал арай боломжтой байгаа. Нэг шиг ингэж тавьж байгаа. Бүгд оролцоод. хүмүүс танах ажиглаж хэдний хэдэн хэсэг нь будагдсан байна. Ажиглаад сууж байгаа. За танах төгч гэнэ үү? Цаг төгч гэж байна. Төгч гэнэ үү? За төгч гэнэ те. Танах ажил заавар авах хэрэгтэй дундаа тавиараа. Нэг нь барьчихаар бусд нь харахгүй штэ. За одоо хэдээс хэд байна гэдэг яа. Эндээс аа энэ за гэж лаачих. Энд донд нэг үлдсэн байна тийм ээ. Танах ажил. Та яг хэдний хэдэн хэсэг нь будагдсан байна гэдгийг харж байгаа. 30 секунд. За одоо 30 секунд дотор башаа хөөтөө дээ. За болсон багууд ногоон гэрлэн дохоогоо асааж олно. За танах болсон сайн байна. Эднийх болсон. За бүгдээр болсон. За. Болгочих гэрлэн дохоо авч та болгочих. За одоо Дэвтрээ нэгээд он сараа тавиад 4-р сарын 21 за саяын хүснэгтийн хідний хідэн хэсгийг нааж дүүрсэн үсгэснээ тэмдэглээд авчих дэвтэр дээрээ. Хідний хідэн хэсгийг нааж дүүрсэн үсгэснээ. Багаараа сайхан ярилцсан юм чи тэмдэглээд аваад авчих. жаа болсон бол тэмдэглээ авсан бол нэг нэг сурагч аваа гараад ирэх шүү дээ. Хүснэгтэй аваа гараад бөглсөн хүснэгтэй аваа гараад. За заавраа үлдээч хүснэгтэй аваа гараад ирэх шүү дээ. За юу үсгэснээ шаарж байгаа хэрэгтэй гэлж. А энэ хүснэг 100 басмаа 100 тэн 100 басмаа энийг 100 үсэнд үрсээ багштай хэлчих. Үсэнд 100-ийн 19-ийг бодгоц. Аа бодогцснаа хэлж гэнэ үү. За үсэнд үрсээ гэсэн баярлалаа бодогцснаа хэлжлээ тийм ээ. За дараагийн багаа айдчих. Бүгд аваа гараад нэг нэг хөхт. Аваа гараад уцснаа. За аваа гар танаас нэг нь аваа гараад ирсэн. Аваа гараад ирсэн. За юу үснэ хэлчих. За юу үснэ хэлчих. Оо сайн байна баярлалаа. Оо сайн байна. За найзуудтай хандаад бусдтай хандаа гэлч. За юу вэ? За найзууд руу гараа гэлч. За одоо бүгдээрээ уншаараа. Юу гэж унших вэ? 100% Оо 100% буюу 100% гэж уншиж байна. За бүгдээрээ өнөөдрийнхээ хичээл 100% амжилттай сайн оролцоорой. За ёо. За одоо багууд. Нэгдүгээр баг хідний хідэн хэсгийг нааж төрсөн үсгсэн бэ. Хэлээр авах шүү дээ. За хэлчих. Хэл хэл бүгдээрээ хамаагүй чөлөөтэй гэж. 100-ны 19. За хоёрдугаар баг. Хэл хэл. 100-ны 36. Гуравдугаар баг. Нөө зөөний сайн байна. 100-ы 36. Дөрөв дөрөв. 100-ы 18. За эдгээр бутархаануудыг ямар бутархаа гэдэг вүлээ? Хэл хэл. Өө. Энгийн бутархаа гэдэг эдгээр бутархаа. За энэ энгийн бутархаануудыг эдгээр энгийн бутархаагаа процентд шилжүүлж болох болов? За багаараа нэг ярилцчих. Дараа нь 30 секунд ярилцчих. Бичиж хэрэггүй багш. Зүгээр ярилцчих. Багш руу анхаараа. За, танах хэдэн процент болгосон? Хэл хэл. 19% болгосон ба шүү дээ. Танах. Оо гоё, ямар мундаг юм. 36%. Энэ Оо 36. Танах 18 18%. За тэгвэл процент гэж яг юу гэлт юм бэлээ? За хэлээ. Оо сайн байна. За баярлалаа сайн байна. За дэвтрээ нэгэ гарчгаа тавьчих. процентоор илэрхийлэх. Өнөөдрийн бидний хичээлийн зорилго энгийн ба аргатын бутархаага процент төр илэрхийлэх чадвартай бол. За энэ зорилгыг хангахын тулд бүгдээрээ энгийн бутархааг процент болгон арвтын бутархааг мөн адилхан процент олох ийм алхмуудыг хийнэ. За одоо одоо энэ будагдсан хэсгийн процент арвтын бутархаагаар илэрхийлж болох болов. За яаж илэрхийлэх вэ? А за нэг баг баг нэг ярилцаад өгчтэй гялс хэлээд байгаа. За, за танаас сонс. Болох уу? Яаж хэлж үлсэн? Оо, процент. За, энэ хэдэн арт температураар илэрхийлвэл хэд болох вэ? Тэг бүхэл зүүнээ. За, эднийх Тэг бүхэл 136. Эднийх. Дөрөвдүгээр аг. Оо яасан мунди. За энэ тууз наагаагүй хэсэг байгаа юу? Бага. Хэдний хэдэн хэсэгт наагаагүй вэ? За. Тэмдэглэлдээ тэмдэглэлдээ хэдний хэдэн хэсэгт наагаагүй? За танах хэдний гэдэг хэсэгт магаагүй гэж бодсон. Оо сайн байна танах. За танах хэдэв? Танах. 100-ы 81 танах. За тэднийх 181 мөн үү? Мөн билүү? Өө 100-ы 64. За одоо даалгавар авах хэрэгтэй сонсож байгаа. Багаараа ярилцаад будагдаагүй дүрс туус наагаагүй хэсгийг арвтын бутархаагаар илэрхийлээд процент руу шилжүүлээд тэмдэгтэй бодолт хийгдэх. За 2 минутын хугацаа өгье багш нь. За бусдынхтайгаа санаа нийлж гэнэ үү, нийлээгүй юу? Яаж бодсон бэ гэдгээ хоорондоо ярилцаараа заяа. Яг яаж бодвоо? Яаж ийм болгосон юм? Эн чин будагдаагүй хэсэг мөн билүү? Биш шүү дээ, тийм ээ. Сайн бодороо. Арфын бутархаар илэрхийлэх нь байна уу? Сайн хараараа өгч та. Багшаа заавараа сайн сонсороо. Танах. Ингээд ингэсэн юм тийм ээ. За яаж бацаа аргаа тайлбарлах бэлдэж байгаараа. За хийсэн багууд Энэ загвар тогштой. Саяга бодсноо оруулж чаар. Загвар оруулаа. За, хин нь яах вэ? За. За хийснэ аваа гараад ирэх шүү дээ. За өөр сурагчид аваа гараад ирвэл бүр сайн байд. Цаг л саад. Аль баг уу танах? Дөрөв. Наасаа гараад тайлбарлаж явах шин. Аль баг уу? За. Танах. За тайлбарлаж шүү. 81 эднийх байна тий. За өтрөн. За найзууд руугаа харж байгаа даа шүү. Тайлбарлаж өгөөрэй. За. артын тохиолгоод тэг бүтэл зуурын 80 болсон. Тэгаа хөөж хуваагаад 81% болсон. За сайн байна. За баярлалаа суучих. За миний хөд альбилчих гэлсэн. Манайх болохоор 60 тэг бүхэл 164 байсан. Тэгээд 100 гаруй төлөө 64% болсон. За сайн байна баярлалаа. Танах? Манай болохоор тэг бүхэл 182% болсон. Харин тэргээ 100 гаруй өчөд 82% болсон. За баярлалаа танаа. Манай манай болохоор 64%-д 100 байгаа тийм бүхэл зөөний 64 гараад тэгээд тийм бүхэл зөөний 64-өө 104%-д 64% гаргасан. Оо баярлалаа яасан бэ. За тэгвэл 10-ын бутрахаага процентд шилжүүлэхдээ яадаг юм бэ? За хэлцгээе. Яасан? өөзөө дахин яд юм бэ? Ихсэхээр процент яасан гарсан байна. За процентын арвтын бодлохоор жилжүүлэхдээ яасан бэ? Танаа хэмжилж. Оо зөө дахин багасгсан байна тийм ээ. Тэгэхээр арвтын бодлохоо маань яасан бэ? Гарсан байна. За одоо хийсэн даалгавар дээрээ өөрсдөө өгч тань 30 секунд хугацаанд гялс үнэлчих. Хийсэн даалгавруудаа уншиж чад. За болсон. За ширээн дээрээ байгаа дугуй төрсөөс хоёр өөр өнгийн нэг нэг дугуй төрс авчих. За гартаг ялс бариараа гэж. Олсноо. За хэдэн тэнцүү хуваасан байгааг нь эхлээ ажиглаадах. Хэдэн тэнцүү хуваасан байна? Танах хэдэн тэнцүү хуваасан байна? Чихлэр. Хоёр сайн байна. Танах дөрөв танах тав танах 10 тэнцүү хуваасан байна. За хоёр дуу Хоёр өөр өнгийн дугуй төрсөө нийлүүлээд за нэг дугуй төрс үсгэж. Нэг дугуй төрс үсгэж. За үсгээ барьж байгаа багшийнхаа хэлсэн хэсгийг үсгэе шүү. Танах 2-ны 1-ийг, танах 4-ны 3-ыг, танах 5-ны 4-ыг, танах 10-ны 7-ыг үсгэд харуулдаг шүү дээ. 10-ны 7-ыг. Тэгшин туслая. Хоёул ингэ ингээд завсраар нь ингээд нийлүүлэн заяа. Нийлүүлээд Дээшээ өргөөд өгч та харуулаа. Одоо 10.7-г өнгөтэйгээр өнгөгүйгээр аль нь ч байж болно. За үүсгээ дэше харуулчих. За үүсгэсэн хэсгээ дэвтэртээ энгийн бутархаагаар бичээд артын бутархаа процентээр илэрхийлцдэг. За 2 минутын хугацаа өгье дахиад багш нь төслөө. Ингээд хооронд энэ хоёроор нь залгаад тэгээд одоо танах 5-ны 4 гэхээр яавал 5.4 болох уу? Ингээ эргүүлээд үзэх шүү дээ. Тэгэхээр 5.4 гарна шүү дээ. За танахын ярилцаа заяа. Нэг цагаан самбар дээрээ яаж процент чилжүүлсэн юм? Тэмдэглэжээ. Танах бас ярилцаад нэг цагаан самбар дээрээ яаж процент чилжүүлсэн юм? Бодолтой хийж. За танах мөн адилхан ярилцаад багаараа сайн ярилцаад яаж процентыг чиглүүлсэн бодолтой хэдний хэдэн хэсэг юм. За танайхан болж гинүү. За болцсон бол одоо багаараа ярилцаад нэг цагаан самбар дээрээ яаж бодсон бодолтой хэвчтэй хийх. Тий. За ярилц. Өөс юм байна. За. За энэ бодолт нь ахт энэ нь яж ахт болно ол. За дууссан бол өөр тайлбарлах сургаж явуулах хэрэгтэй аваа гараад байна. Өөр тайлбарлах. Түрүүн гарсан сурагчаас өөр зөрөгтэй гараад. За гараад. За цаг дууслаа. За энэ дээр нь давхарлаа наачи зайг нь ашиглаа багш. За найзуудтай бусдтай гоё чанга дугаар тайлбарлаж өгөөрэй. За. За, ийшээ найзууд руу харацгаасан юм. За мэ. Өөрийнхөө ботсноо найзуудтай чанга Энийх нь нас төсөж. За. Ин хамглан. Тэгээд тэрийг авалтын бутерхаа авалтын бутерхаагаа процент болгосон. За. 10 хуваартай болгосон байна тийм ээ. За баярлалаа. Суучих. Баярлалаа. За мэ. Танаа баг. Төржин дээр илэрхийлэхээр 75. Оо баярлалаа. Ямар мундаг. Сайн байна. За танах ясаа. За баярлалаа. Яг хэд гаргаснаа авах хэрэгтэй хэлээ тайлбарлаарай. За. Манай баян бодгцэн эцэг болохоор 10-ны төлөөсөн. Тэгээд тэрийг 10-ны утгаар утгаар шилжүүлэхдээ тэр бүхэл 10-ны 7 болсон. Тэгээд тэрийг процент руу шилжүүлэхдээ 100-аар хөгжүүлээд 70% гарсан. Сайн байна. За одоо эдгээр багууд энэ дөрвөн баг дөрүүлээ зөв ботсон байна тийм ээ. Хуваа буюу процент зөв болсон байна. За эндээс багш ажиглжээ. Ижилхэн аргаар ботсон сурагчд байна уу? Аль багийнхаа арай өөрөөр ботсон байна. Ажиглдаад хаяа. За эднийх яасан бэлээ? Хуваараа 100 болгоод ямар бутрахаа үсгэсэн? Тэнцүү бутрахаа яасан тий? үүсгэсэн. Эднийх яасан бэ? Өө хуваарай. Хэд болгоцсон бэ? 10 болгоод 10 100 мянга хуваартай бутархаалахаар 10 тийм бутархаа болдог. Тийшээ оруулаа яатсан бэ? Дараа нь хэдэр үрцсэн бэ? Аа, эднийх яасан бэ? Аль багтаа адилхан бэ? Өө энэ багтаага яасан? Адилхан шилжүүлсэн байна. Яасан бэ? Хуваарай. 100 болгосон. Эднийх яасан? 12-тай. Энэ хоёр маань адилхан байна. Энэ хоёр маань адилхан байна. За тэгвэл шууд 10 энгийн бутархаага шууд процент руу шилжүүлэхийн тулд энэ хоёр аргыг аль нь хэлбэрхэн санагдчихэв. За нэг ажиглаад байна. Аль нь хэлбэр Аль нь вэ? За хэлчих шүү дээ. Танайханд аль нь вэ? Ингийнхаа бутаргаас шууд процент толлох гэж хувируу шилжүүлэх гэж байна. За хэлмэний үйл. Ингийн бутаргаа ингийн бутаргаа процент процент болгох юм бол 100% Оо яасан мөнд юм бэ? За баяр хүргэе. Шууд 100%-аар шилжүүлэнгүүт яаж вэ? Процент яатч вэ? Болтож вэ? Энэ аргаар бодсон ч бас яах вэ? Болно. Бүгдээрээ яах вэ? Зөв. За баярлалаа. Одоо багш нэг бодлого бодуулъя. Өөрийгөө үнэлээ яваарай. За. Гэлс өөрийгөө үнэлж. Саяын даалгаврынхаа гүйцэтгэл дээр. За багштай энэ бодлогыг уншаад өгөх хөөхтэй нөө. За минийх уншиж. За минийх уншиж. За бас нараа уншиж. Үлдээт. Тавны хуруу хэсэг нь охид бол хэдэн хувь нь охид байсан бэ? За бүгдээрээ цагаан самбар дээрээ бодоод багшаага өргөөрэй гэхээр өргөө шүү заяа. За. Хм. Миний хүү цагаан самбар байхгүй юм уу? Оо, нанаас нэг цагаан самбар өгч. Тэндээс энэ энэ маркер аваа гэж. Нэг нэг 3 цагаан самбар тутах юм байна. Дахиад хоёр өгч. Цүнхэн байгаа да. Танад хин цагаан самбаргүй байна. Хоёрыг л өгч. Хоёр нь тийшээ гарцсан шүү дээ. За энэ дээр хичих. Уучлаа. Танад нэгэн цагаан самбаргүй байна уу? Энд дэр хич. Хин цагаан самбаргүй. Чиний бага. Чиний хана. Тэ энэ мэ чин дэрх. За болсон нөхдөө. Цаг болсон. За өргөөрөө. Өргөөд багш руугаа ихэд нэг харуулчих. За хашаа авахчтай тэр хайн сууж байгаа багш нар руугаа нэг харуулаарай авахчтай. Хэдэн аргаар яаж яаж утсан юм бэ? Харъя. Ийш харуулаарай. Минийх ийш харуулаарай. За. За болгочих баярлалаа. За ихэнх нь Багш нь харлаа. Ихэнх нь 100%-аар шилжүүлж бодсон байна. Цөөхөн хувь нь 10%-аар шилжүүлээд яхав бодсон байна. Аль нь ч олно тийм ээ. За булгачих. За одоо багшаага зааврыг сонсчээ. Багш нь сурхуучгийнх нь 626 дугаар дасгалыг энэ шоон дээр буулгацсан байна. За бүгдээ энэ шоогоор тоглоно. Тоглоомынхаа зааврыг анхааралтай сонсоорой. За хүүхэд болгон нэг нэг удаа 2 дугаар багийнхан мөгчтэй наача анхаараарай. Хүүхэд болгон шоогоо нэг нэг удаа хаяна. За эхний сургач. Оч ирэл хаялаа. За анхаарж агараа. Оч ирлэх буусан аргатын бутархаагаа оч ирэл найзуудаа хэлж бичүүлнэ. Бүгдээрээ бичээ явна шүү заяа. За тэгэнгүүт оч ирэл тэнцүү проценттэй хэлнэ. Хэдэн проценттэй тэнцүү гэдгийг бас найзуудаа хэлж яах вэ? Бичүүлнэ. За ингээд бичээд дууссаны дараа дараагийнхаа сургачд яах вэ? Шилжүүлнэ. Дараагийн сургачд мөн яах вэ? Дахиж хаяа шүү заяа Минийх халин анхаараа гэж та. За хэрвээ та хэдийн ботцсон тоо давхцах юм бол шууд хилээл бичггүйгээр дараагийнхаа найздад дамжуулаарай. За. За 3 минутын хугацаа өгнө. 3 минутын хугацаанд бүтэн ингээд тойрно. За эндээс эндээс үлдэн илгээс эхлэе. За эндээс логсронгээс эхэлчихэ. За энэ хар зүг тойроо явчих. За тоглоод эхэл эхэл. Тоглоод бичээд эхэл. Шоо хайсан уу? Та хэд бичиж авсан тэгвэл 107. Хэдэн процентаар тэнцээг хэлсэн үү? За тэгвэл дараагийнхаа найзтай шилжүүлэх юм шүү дээ. Аа. Яаралгүй тэрвэн бичээрээ их яарад ингээ сараачж бичиж болохгүй шүү. Ерөн 3 3 бичээд дуусныхын дараа минийх ой. Минийх ой. Мандахнаар нь бичснийхэн дараа аяа шин. Энэ хэдэн бичиж аав. Яарч муухай бичгүй шүү гой цэвэрмжээр. Энийг юм үлдээж өгч та. Юугаа яв. Дэвтэр дээрээ бичиж штий. Энэ цаан самбай тавьчих. Ааха. Тэг. Яарлгүй арай хитрхи таагийг сараалж бичиж шүү. Яарлгүй учраа. Шадуулсан багийнх ногоон гэрлээ асааж болно. За 1 дөрөвдүгээр багийнхан дууссан. Сайн байна. За хэрхэн яаж батсан ажиглаа сууж байгаа гэж та болгочих гэрэл нөхөө. 3 дууслаа сайн байна. Өө за бүгдээрээ дууссан. За болгочих. За одоо танахаас. За л хавсрын чам дээр хаяхад хэд болсон бэ? За 10 тань хэдэн процент гэж хэлсэн юм нөхөө? Өө, сайн байна. Та гэдэгтээ таарсан биз дээ. Би би нэг хинаа явж ирсэн. Танахаас. За, өнөр буй ингээ хэд буусан? Чи бүхэл 152. Тэгээ 52 хүртэл. Баярлалаа, сайн байна. Танахаас. За. Би бүхэл 193. Өө, танахаас процент буусан хөлтөө нөө. За. Анан 30 гарсан. Тэгээд тэрийг ингээ бодохад шилжүүлж 130. За. Бүгдээрээ сайн тоглосон бүх хүмүүстээ баярлалаа. Бидний баяр хүргэж байгаа шүү дээ. За өөрийнхөө үнэлгээг хийгээ яваарай. Саяхан даалгавар дээрээ өөрийгөө үнэлээ яваарай. За одоо бүгдээрээ багш руу анхаарч. Даалгавар тус бүр дээр өөрийгөө үнэлээд бүгд хідүү байгааг өөрийнхөө яг бодоо гаргадаг юм шүү дээ. Яг өөрийнхөө. Өөрийнхөө л бодож байгаа. За. За одоо 2 минутын хугацаанд багаараа ярилцаад манай багийн дундаж хувь хэд байсан бэ гэдгийг багаараа ярилцж байгаа та гаргаад хаа. Мм. Али хари танахыг. 800. Бүх талбар дээр яг өөрийгөө яг ингэж оролцсон гэж бодсон уу? шудраг үнэлгээ юу? Аа. За чи тийг үлдрийгээ засчих шүү дээ. Андорсны. Засцсан уу? Танаахан ярилцаад. За бодох ямар хялбар арга байна? Тэрийг ашиглаа бодож олно. багийн дундаж хувь аль болох хялбар аргаар за танаа баг гаргасан. За 97.5%-ийн дундаж та гарсан гэж энэ танаах тий. За үлдсэн хувь юун дээрээ алдсан бэ? Тэрийг огч та хардаа. Дөрөвдүгээр баг. 97.5% нарийн гаргасан байна тийм ээ. За өөр танах хилэг өөр за За та хэд 100% гэж өөрийгөө дүгнсэн юм тийм ээ. Танах. За. Танаагийн дундаж байгаа нь 100 гэсэн юм шиг. За танах бас 100. хэлж хэлж байгаа та басаа. Ямар даалгавар дээрээс? Аа 3 ба 4-р даалгавар дээр тийм ээ. Аа дугуй төрсийг тийм ээ батархаагаа процентээр илэрхийлэхдээ. За тэрийг харах хэд вэ? За. За 99 бүхэл 1.3 гэд авчээ. 3. За. За бүгдээрээ 97%-аас дээш өнөөдрийнхөө өөрийгөө үнэлээд, багаа үнэлээд гаргасан бүгдээр энд нь Баярлалаа. За догшнаа шахарч. Энд дээс. Энгийн бутрахааг процентэд шилжүүлэхэд яавал хялбар байсан бэ гэдгийг нэг хүчтэй хэлээд өгөө. Энгийн бутрахаа хэл хэл. Хэлээрэй. Тэгмүү. Өө хуваарийн юу болгохоор байсан? Зөө болгоход ямар вэ? залбар байсан. За зарлага дээр хэдүүлээ харъя. За энгийн бодлогоо процент жилжүүлэхдээ сая та хэдэн хэлснээр хуваар нь ямар нэгэн тоогт 100 явах юм байна. Болох юм байна. За 10-ын бодлогоо процент шилжүүлвэл яах вэ? За 100%-аар 100 дахин явах уу? Ихсгэн. За процентаа 10 тэмцэх болгоо. Тэгвэл явах вэ? Оо 100 дахин багасгах юм байна. За тэгвэл бид нэр өнөөдрийнхээ энэ хичээлийн зорилгыг хангаж чадсан болов уу? Энэ зорилгоо биелүүлсэн үү? Биелүүлсэн. За одоо гэрлэн нохойн дээрээ. Одоо гэрлэн нохойн дээрээ. Би ямар ч бутрахааг процентээр илэрхийлж чадна гэсэн хүүхдүүд багш тань. Үзүүлдэй. Эргэлзээтэй сургаж байна уу? Би эргэлзээтэй байна гэсэн сургаж. За 30 хоёр сургаж. За энд байхгүй юм тийм ээ. За баярлалаа болгоч. За гэрэн даалгаварт. За таги тэмдэглэн. За энэ хідэн тэнцүү угаасан дугуй үлээ. 10 тэнцүү угаасан дугуй бид нэр эндээс хитэн ширхэг бутархаа үүсгэж болох бай. Оо, сайн байна. 10 бутархаа үүсгэж олно. Сая хэдийн хийсэн бэлээ? 10 бутархаахаа. Хэдийн хийсэн? Нэг ширхэгийн хийсэн. Хэд гэдэг бутархааг хийлээ? 10-ны 7-ыг хийсэн шүү. За, үлдсэн хэдэн бутархаа үлдэхүү одоо тэгэхээр нэгийг авчгаар 9 нь үлдэн тийм ээ. 9 ширхэг бутархаа. Энэ хэдүү 10-ны 1 Энэ. Оо, гих мэд та хэд энэ бутаргааг зураад, тэмдэгтэй зураад 10-ийн бутаргаа процентээр илэрхийлээд ирээрээ заяа. За тэмдэглээ авчих гэрийн даалгавраа. За бүгдээр нь баярлалаа.